C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, e, S, T, U, V W, X, Y, y Z Ya canté el ABC Cantarás conmigo la próxima vez. B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V W, X, Y, y Z Ya canté el ABC cantarás conmigo la próxima vez. Ya canté el ABC, cantarás conmigo la próxima vez.